Merhaba Yenes Game takipçileri GTA 5'in 3. videosuyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Franklin ve diğer adını unuttum şahsiyetle bir araba çalıp galeriye teslim etmiştik ve şu an galeriden devam ediyoruz. Umarım keyifli bir video olur. Ve hemen 3. videomuza geçiyoruz. 2. oyunumuza bölümümüze başlıyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. Franklin'in evine git. Okey. Sor ya yazdıklarınızı okuyamıyorum yani pardon konuşmalarınızı okumuyorum. Eh. Ha, onu bilmiyordum. Öğrendim. like her oyuncunun bir skill'i var. Anladım kadarıyla. Atış, uçma, şoförlük, bilmem ne bilmem ne. Yani şu an driving herhalde Franklin'in daha iyi olması gerekiyor. O bir dakika. Yine radyo açık, radyoyu kapatıyorum. Bu radyoya bir çözüm bulmalar lazım. Kendime özel bir e, müzik yapacağım onu koyacağım. Bundan sonra. Man, shit, it's good to be home. What's up? Can the law come up in your crib? Man, fuck okay, you. Adamım. Oh, nigga, don't hate Sonra me görüşürüz. I'm beautiful, nigga. Maybe you got rid of that old yee ass haircut you got. You get some bitches on your dick. Oh, better yet, maybe Tanisha will call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon, the lawyer she fucking with. Nigga. Nigga. Nigga ne demek What? mi? Berbere git diyor. Saçlarına bir şekil ver dostum diyor. Ooh, honey. Ah hani. Sen mi geldin tatlım? Evet gel buraya. Ah. Okay, baby. I see you at the thing. You hear? Tamam. Oyunumuzu da kaydedelim. Misyon tested. Okey. Bir tutam uyuyabilir miyim? Bir tutam. GTA 5'te bir zaman döngüsü mevcut. Ee, pardon. Bu ilk oyunum. Yes. Ee, bu zaman döngüsü içinde yattıkça zaman ıı, ilerliyor veya şu an akşam diye tanımlıyorum sabah. Ee, evet görevimiz sus Bakayım. Evet. Fena sayılmaz. Evet şu an bir berbere gitmem gerekiyor. Ona lan benim niye bu kadar param oldu? Franklin! Hey, what's going down, home? The market, my boy. Liquidity's a bitch. Get over here so I can give you the new repo list. All right, dog. I'll be around when I get a chance. Fuck you! Ne var lan? Ne var? Kim atar yapıyor? Oraya sonra gideriz. Önce bir berbere gideyim. Berberim, berberim, berberim, berberim. Neredesin? Ah bacağımı kırdın adamım. Şu arabayı alayım. Haydi bakayım. Radyo kapalı dedim sana. Bu arada berber nerede? Berber nerede? Arabaya gel. Berber neredesin? Berber. Şu lanet olası berberi bana gösterebilir misin? Buradaymış. Bu berbere nasıl point çiziliyor? Ben hala çözemedim. Bir tane burada var. Diğeri o, o çok uzakta. point? Tamam. Öncelik berber. Aa, bu araba ne biçim bir araba ya? Oyuncak gibi. Sorry, sorry, sorry. Pardon, pardon. Şimdi iki tane line oldu. Çok güzel. Her Kurtz'un berberine hoş geldiniz. Kısa kes, kısa kes, saç istiyorum ben. Bana bir saç yap bebeğim. Şöyle arancili bir saç olsun. Bu arada şöyle yaparak e, kamerayı döndürebiliyorsunuz. Mouse'un sol tık tuşuyla. bu saç. Bundan istiyorum. Hmm, Benim niye 500 bin dolarım oldu bu arada? E, oyunun içinden çıkan o şeyi sanırım. Eğer öyleyse güzel. Tamam. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Berberde işimiz bittiğine göre e, e şimdi sıra ney? S'ye gidiyoruz. Götür beni S'ye. Arabamı biniyorum ve S'ye gidiyorum. Bunlar para mıydı? Çöp. Bu kadar param olmama rağmen hala açıyoruz ev dostum. Yerdeki paralara bakıyorum. Hoppa. Sana dıt. Sana dıt. Pardon. Zararını neyse karşılayacağım bayan. Devam ediyoruz. Devam, devam, devam, devam, devam. Sağ, sol, sağ, sol, sağ, sol. Oh, my god. Ee, acemeli şoförlüğüm için kusura bakmayın, kusura bakmayın. Şehirde bir magandus dolaşıyor. Ne var lan? Ayı. Sen önüme çıkıyorsun birden. Ayrıca bu lanet olası yer nerede? Sanırım burası. No parkingmiş. Yemişim no parking. Buradan içeri gelemiyor, değil mi? Buradan girilse şaşarım. Ara, bu arada ben niye koşamıyorum? Ben koşma tuşum Hmm. Buradan giriliyor. Bu adam o adam değil mi? Buraya gelmiştik. Hey, what's up, Simeon? My dear boy. Simeon. So good to see you. So good. Hey, uh, yo, hey, yo, hey, hey. What we waiting for? Magellan Ave, nigga. best beauty Beach. At least you had that old raggedy ass Harry style. I was about to eh. drop your ass. Oo arabaların ya. Şu arabayı alırım. Bir dakika sen, sen kimsin? Nereye gidiyoruz? Sen kullan. We got a job to do, man. Hey, wasn't that motherfucker who took the bike that S.A. Vagos dude? With a tattoo on his face and shit? Yeah, that was him. Fuck, homie. Sabah City, no unnecessary bullshit here, alright? Nigga, I don't give a shit. It's a reason Simeon pays a couple of mean-looking motherfuckers to come repo this shit. We ain't Girl Scouts. In your case, I ain't so sure about that step up, nigga. Of course this dude real. Who else gonna have the required surplus of paper and deficiency of brain cells? He just put a dub down on this bike. 20 G's? With a 3G? Nope. Her arabada değiştirdim ne bunu yapmak zorunda. Man, this whole setup designed to take drug money. All right, man. Look, we go in quiet, in and out, no fucking drama. I'll try, homie, but I'm one loud, dramatic, brass, crazy, greedy, shoot a motherfucker in the back type. Oh, shoot a motherfucker in the back type motherfucker. And you love me for it, nigga. <laughs> That's right, homie. Nothing but love, nigga. I'd Simeon a funny dude, though. it's gonna be a shame when we get to book his ass and jack him for all this shit. What the fuck you talking about? What psychotic? Shit! What psychotic, motherfucker? That's how shit work, ain't it? You do some jobs for a fool, develop a little uneasy relationship, and then they ask you to do something above and beyond. Oh my god. Ya ne berbat araba kullanıyorum ya. Böyle araba kullanmak olsun, canım olsun, canım olsun. I don't want to clap my boy Terrian either. I like him. This just smacks of the inevitable. Look, dog, this time Nebraska, Nebraska. This work, it's gonna end up with us coming up in the world. Şu lanet olası görev neyse onu yapalım hadi. Ondan sonra biter zaten bu bölüm. The bike should be in one of the lockups down here. Should be is the story of your life, asshole. Ne yapacağım? Follow'u takip et. Naman'ı takip et. Watch me, fool. <laughs> Think this crazy motherfucker wants something. Hey, what's up, homie? You alright? No, wait, wait! Wait, my Perfect sample agents? Uh, yeah, you thought I was gonna hit your bitch ass, huh? Drunk ass nigga. Be cool, nigga. Yeah, that's right. Keep it moving, bitch. Man, I don't like this shit one bit. Hey, look, let's keep it smooth, homie. Man, your pussy the only thing that's smooth up in this shit. Bütün yol boyunca böyle mi gideceksin? Ha kediler. Aa, kedi öldürdüm. <laughs> Yaptım ben bunu. Ya kedi öldürdüm. İstemeden oldu. Aracı araştır. Garajı araştır derken neresini araştırayım? Come on, man. Let's get it before these fools get back. Ama ne arıyoruz? Man, ain't this about a bitch? Ain't no motherfucking bike in here, man. No shit, nigga. Hola, amigos. Hola, Hola amigos. So you trying to creep up in here, man? Yeah? You saw this motherfucker? Oh, shit. Oh, shit. just got my ass beat over a fucking gunfight. Let's stop being a pussy, nigga, and grab that heat. Get those fools! pin down, shoot that gas can. Pardon. İsteyerek olmadı. Ah! Franklin öldü. Ama yapma bunu dostum. Bir daha yapalım. Sen ölmedin mi ben? that nigga. Bust Bir daha adam var. Nerede? Nerede o? Nerede o? Nerede lan o? Nerede o? Gördüm. Man, we only came here for a bite. And that motherfucker is right there. Hey, nigga, come here, we got your pink slip. May as well get this shit done. We really gonna reap for after all this? get paid. Paid ain't worth shit when you doing 25 with an L. We massacred those motherfuckers. Shit. Oh ha, oh ha. This punk get away with going down, homie. He gonna pin us for all these bodies. And whose fault is that, Mr. 80s action movie body count motherfucker? Don't play the blame game. Just get on this shit. Ah. sitting on 140 cubic inches right there, nigga. I don't know something. I know, I know, I know. We need him on his ass so we can get what we came for. to lay low. Get the bike and meet me at the car wash on Innocence. Oh my fucking god! All right, drive safe. Bu motor için mi kıçımız yırtık dostum? Heh, lanet olsun bu motor için mi? Çok lazım bir motor ya. Ne yapacaksın bu motorla? Ra radyo yok demedim mi? Tamam müzikler güzel ama copyright yemek istemiyorum. Tamam mı? Anlıyor musun beni? Kafanda kurbağa var. Kur kurbağa var. Kafanda kurbağa var. Kurbağa var. 70 yaşında var. Oo. Bu arada videolar umarım karanlık çıkmamıştır. Ee, karanlık çıktıysa da yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu sorun için sizlerden şimdiden özür diliyorum. Yani yapacak bir şey yok yani muhtemelen karanlık çıktı çünkü baya ben biraz zor görüyorum. Siz artık nasıl göreceksiniz bilmiyorum. Evet araba, yıka, e, araba yıkama yerine de geldik. Buradan buraya gelip motoru... Man, I can't hang with your ass for a while, bro. You a psychopath. You done finally fucking lost it. Nigga, that's that Apache blood in me, homie. You lucky I ain't do a flying tomahawk and scalp they motherfucking Okey okey anladık tamam. Okey. Ee, bu videonun da burada sonuna geldik arkadaşlar GTA 5 ikinci bölüm videosu da burada sona eriyor arkadaşlar. Ee, videoyu beğendiyseniz e, videolarımı da beğenmek istiyorsanız likelamayı unutmayın abone olmayı unutmayın. Daha çok video gelmesini istiyorsanız yine aynı şekilde videolarımı beğenmeyi, likelamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür eder, likeladığınız için teşekkür eder, yorumlar, eğlenceler dilerim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.